Valentzian, iru metxo bizi dira kartzelan, aran bat, eta beste eundaka eta eundaka lagunek milaka kilometro egin behar izaten dituzte, haien kutunak bisitatzeko. Guk guztiak etxean nahi ditugu, irrikantu eta dantza gurekin batera. Horregatik datoren urtarriaren bederatzean, baionan honan eta bilbon izango gara. Hau da! Guten oiukatutako